Всем привет! Э, а сюда кто забивает? Давай, Ярик. я тебя умоляю, выиграй побыстрее. Ну ты дикур, Ярик. Я забиваю. Я выигрываю. Давай еще вот. Ярик, Ярик. Ну почти. Ну, Тебе осталось три, два мяча. Один Один, блядь. Вот Богдану по лицу. Пыл, <laughs> Чё? Сейчас промахнулся. Осталось только чё? Давай, давай, тихо. Красавчик. Это выигрышная партия. Это моё.